नमस्ते म राजीव खाजु र म आज तपाईँहरूलाई एक्सपोजर ट्राइङ्गलको बारेमा चाहिँ थोरै जानकारी दिन चाहँदैछु सो एक्सपोजर ट्राइङ्गलमा चाहिँ तिनवटा कुरा आउँछ एउटा भनेको एपेक्सर दोस्रो भनेको सटर स्पिड तेस्रो भनेको आयास हो सो अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीहरू एपेक्सरको पुरै जानकारी लिएर चाहिँ आउनेछौँ सो तबसम्मको लागि stay safe keep learning keep growing and bye bye Play dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the